hi friends welcome back to travel Pranav आता मी आहे मुल्हेरला आणि आता मी जाणार आहे मोरागडला सो आजचा व्हिडिओ मोराचाच असेल आणि इथून मुल्हेरवरून मोरागड एकदम अप्रतिम दिसतो आहे जस्ट एकदा बघा इथून स्टेप्स पण दिसत आहेत आणि असा रूट जाऊन इथे वरती टॉपला जायचं आहे तसं मोराला जर यायचं असेल तर जनरली कोणी फक्त मोरासाठी येत नाही आलं तर मुल्हेर मोरा एकत्रच करतात बरेच जण हरगड मुल्लेर मोरा पण करतात सो तुम्हाला जर मोराला यायचं असेल तर असे तुम्ही हरगड आणि मुल्लेरला येणार तसंच यावं लागेल तुम्हाला आधी साटणाला यावं लागेल मग तहाराबाद आणि मग मुल्लेरवाडी मुल्लेरवाडीवरून एक चांगला रूट आहे टू मुल्लेर आणि तिथून मोराला येऊ शकतात तसंच उलटाही करू शकतात आधी मोरा करा आणि मग मुल्लेरला या आम्ही तर हरगड केला आधी मग मुल्लेर केला आणि आता मोरागड करतो आहे हरगड आणि मुल्लेरचा व्हिडिओ ऑलरेडी टाकलेला आहे नक्की बघा तर चला आता डिसेंट स्टार्ट करूया बऱ्यापैकी स्टीप आहे डिसेंट सो जरा सांभाळून एक्सपिरियन्स नसेल तर अवॉइड करा rolls you can definitely do this hardly पंधरा मिनटं लागतील तुम्हाला मुल्लेरवरून डिसेंड करून मोराला जायला हेमंत इधर आहे आणि या साईडचा जो दरवाजा आहे मुल्लेरचा त्याच्या स्टार्टिंगलाच परत पाण्याची टाकी आहे जर तुम्हाला मोरा आधी करायचा असेल ना तर इथून रस्ता आहे हा बघा हा इथून रस्ता आहे तो आणि सरळ मोराकडे जातो पण जनरली लोक आधी मुल्हेर करतात मग मोरा काढतात आणि आता आम्हाला मोरावरून डिसेंड करायचं आहे सो आम्ही जाताना इथून जाऊ सो मुल्हेरवरून जस्ट फिफ्टीन ते ट्वेंटी मिनिट्समध्ये आम्ही मोराला पोचलो आहे आणि हा याचा तीन दरवाजा तुम्ही बघू शकता एका बाजूला गणपती आहे आणि आय थिंक हे हनुमान आहेत सुद्धा आहे इथेही बऱ्यापैकी मोठं पाण्याचा टाका आहे आणि खाली जायला रस्ताही आहे पण पाणी काही स्वच्छ नाही आणि हा बघा समोर मुल्लेर आम्ही इथून असे वरतून आलेलो जसं मी तुम्हाला मुल्लेरच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं बागलान प्रांताची मुल्लेरी राजधानी होती आणि त्यावर लक्षात ठेवण्यासाठी मोरागडचा उपयोग होत असे त्यासोबतच इथे खूप मोर दिसतात आय मीन ह्याच्या मागच्या बाजूला खूप मोर दिसतात त्यामुळे पण या पर्वताचं नाव मोरा असं ठेवलं होतं आणि त्यावरूनच पर्वताचा गड झाला आणि मोराचा मोरागड झाला शकता बऱ्यापैकी मूल्य ह्याच्यावरून दिसतोय सो या गडावर बाकी काही विशेष नाही आहे बाकी हा वॉच टॉवर म्हणूनच यूज होत होता विथ दिस व्ह्यू आम्ही आता डिसेंड करायला सुरू करतो आहे जास्त काही नाही आहे दोन पाण्याची टाकी आहे त्या व्यतिरिक्त इथे काही विशेष जास्त नाही आहे आणि त्या जसं तुम्हाला मगाशीच सांगितलं हा वॉच टॉवर होता त्यामुळे इथे काही विशेष असणं एक्सपेक्टेड पण नव्हतं मित्रांनो मी आता डिसेंट चालू केला आहे आणि अगेन मला परत अजूनही इथून सिक्स माउंटन लेयर्स दिसत आहेत सिक्स माउंटन रेंजेस दिसत आहेत खरंच खूप भारी वाटतं आहे आणि खाली आता सोमेश्वर मंदिर सुद्धा दिसतंय आणि गणेश मंदिर सुद्धा दिसतंय सो आम्ही जाता आता सोमेश्वर मंदिर आणि मग गणेश मंदिर असं करत पुढे आम्ही मुलेरवाडीला जातो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आधी हे दोन किल्ले वेगवेगळे होते आणि जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हाती हे दोन्ही किल्ले आले तेव्हा हा एक कनेक्टिंग वॉल बांधलेला आहे ज्याच्याने डिफेन्स मेकॅनिझम थोडी जास्त बेटर झाली बघा मुल्लेर किती मस्त दिसतोय हरगडही दिसतोय नावीगड दिसतोय मांगी तुंगी दिसतोय